Sebagai pecinta kucing yang memelihara kucing indoor dan perhatian sama kucing jalanan, tentu penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kucing-kucing itu tetap sehat dan bahagia. Selain memberi mereka makan setiap hari dan memperhatikan kesehatannya. Hal penting lain yang dapat kita lakukan untuk kucing adalah membuatnya steril atau dikebiri. Dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi apa itu steril kucing, manfaat steril kucing, dan apa masa-masa pemulihannya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan like ya teman-teman pecinta kucing. Apa itu steril kucing? Steril kucing adalah prosedur pembedahan yang mengangkat organ reproduksi kucing. Prosedur biasanya dilakukan dengan anestesi umum dan sebagian besar kucing dapat pulang pada hari yang sama. Nah, kebetulan di Omah Purwo kami bisa meminta dokter hewan untuk datang melakukan steril di rumah. Jadi, steril kucing adalah operasi pengangkatan ovarium dan rahim pada kucing betina. Prosedur ini juga dikenal sebagai ovarium hysterectomy. Selama operasi dokter hewan membuat sayatan di perut kucing dan mengangkat organ reproduksinya. Pada kucing jantan dilakukan operasi pengangkatan testis. Selama operasi dokter hewan membuat sayatan di skrotum dan mengangkat testis. Tapi dalam video ini kita tidak akan memperlihatkan proses operasinya Lalu, sebenarnya apa sih manfaat dari sterilisasi kucing ini, teman-teman? Mensterilisasi kucing sendiri memiliki beberapa manfaat, baik bagi kucing maupun pemiliknya dan manusia yang berada di sekitar tempat kucing jalanan biasa berada. Manfaat pertama adalah mencegah populasi anak kucing yang tidak diinginkan. Seperti kita tahu, kucing dapat bereproduksi dengan cepat hanya dari sepasang jantan dan betina. Bayangkan berapa banyak anak kucing yang akan lahir di sekitar rumah dalam satu tahun jika mereka bisa melahirkan dua kali. Dengan mensterilisasi kucing, kita dapat mencegahnya berkontribusi pada kelebihan populasi kucing di jalanan, yang seringkali dianggap sebagai hewan kotor, jorok, dan seringkali tidak diterima keberadaannya. Manfaat yang kedua adalah mengurangi masalah perilaku kucing. Sering dengarkan kucing teriak-teriak entah mau kawin atau berkelahi. Nah, steril kucing juga dapat mengurangi timbulnya masalah perilaku seperti itu. Kucing jantan juga seringkali memberi tanda teritorial dengan kencing di sembarang tempat agar kucing jantan lainnya tidak berada di teritorinya. Pada fase kawin inilah kucing seringkali dianggap berisik dan berkelahi dengan kucing lain. Untuk mengurangi semua hal yang dianggap tidak nyaman oleh kita, manusia. Maka steril kucing bisa menjadi pilihan. Manfaat ketiga adalah untuk meningkatkan kesehatan kucing. Secara khusus sterilisasi pada kucing betina ini bisa menghilangkan risiko kanker ovarium dan rahim. Sedangkan mensterilkan kucing jantan dapat mengurangi risiko kanker testis dan masalah prostat. Selain itu juga dapat menghilangkan risiko payometra, infeksi rahim yang berpotensi mengancam nyawa kucing. Setelah operasi, kucing akan pulih dari anestesi. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa jam, di mana kucing Anda mungkin merasa pusing dan bingung. Yang terbaik adalah menjaga kucing Anda di tempat yang tenang dan nyaman untuk membantunya pulih. Kucing setelah dioperasi mungkin perlu memakai kolar di lehernya jika ada. Hal ini untuk mencegahnya menjilat atau menggigit tempat sayatan. Penting juga untuk menjaga tempat sayatan tetap bersih dan kering untuk mencegah infeksi. Setelah operasi, perilaku kucing mungkin berubah. Kucing akan lebih tenang dan kalem. Kucing jantan mungkin menjadi kurang agresif dan cenderung tidak kencing di tempat-tempat tertentu untuk menandai teritorinya. Sedangkan kucing betina cenderung tidak mengeong untuk menarik perhatian kucing jantan. Jadi teman-teman, steril ini penting bagi kucing baik yang di dalam rumah maupun di jalanan. Manfaatnya jelas, yaitu mencegah kencing yang tidak diinginkan, mengurangi masalah perilaku, dan steril juga dapat membantu menjaga kesehatan. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.